Добрый день, шановное господарство! Сегодня на кухню правооборонщего центра «Весна» завитали лидерки правооборонщего центра «Идентичность» Наталья Маньковская и Екатерина Борсук. А темой сегодняшней нашей размовы будет э, размова про право человека в контексте ЛГБТ-людей. И я одразу перехожу до первого питания. Наталья, чему мы говорим про э, правы ЛГБТ-людей, про правы ЛГБТ-супольности, именно в контексте правого человека? Ну, я могу сказать, что разумение правового человека в дочинении до ЛГБТ людей не э, развилось одночасово с разумением про агульные права человека. И такое разумение у э, Вогуле пошло складываться только с 80-х годов 20-го стагодия. И тогда э, люди, одмысловцы у сферы права правого человека, разумели, что ЛГБТ Ну, лесбіянкі геі бісексуал трансгендры павінны валодаць э, і карыстацца тымі ж э, правамі чалавека як і все астатнія людзі то бок э, гэта тыя ж правы э, як астатніх права на свабоду асабістую недатыкальнасць права на жыццё э, права на роўную абарону закона права на на выказывання свайго меркавання і гэта ніякія ніякія не новыя правы то бок гэта тыя ж самыя правы якія былі замацаваны ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека і у іншых э, дамовах наконт э, права праў чалавека то бок э, у гісторыі развіцця прававой дактрыны гэта толькі у як бы мовіць, як павінна выкарыстоўвацца універсальныя гэты прынцыпы ў дачыненні да групы ЛГБТ людзей. Ну і мы гаворым пра групу ЛГБТ людзей, таму што это з'яўляецца так скажем групай, якая подвергаецца досыць часта праявам дыскрымінацыі ці нейкіх іншых парушэнняў правоў чалавека. Да, так, абсолютно. И я, наверное, дополню Наташу только в том, что э, человеческое достоинство, в принципе, не может быть э, э, ограничено в своем полноценном существовании только за счет каких-то определенных признаков, к которым тот или иной человек или группа лиц относится. И это как раз-таки то, с чем нам приходится постоянно, ну не бороться, но что нам приходится постоянно опровергать а, что есть вот человек, и у него есть достоинство, и не в завис... Э, вне зависимости от того, а, где он родился, каким он родился, какие у него особенности, или как он себя ведет. Хороший или плохой? Хороший или плохой в лице других людей, которые так индиви... в индивидуальном порядке предполагают или оценивают. А, вне зависимости от всего этого человек имеет права, как и все остальные. А, и вот мне кажется, непонимание вот этого важного а, глубинного философского аспекта часто нам не позволяет а, легко объяснить большинству, почему мы говорим о правах, э, о правах человека в отношении к ЛГБТ людям и что это, по сути, э, подразумевает, что под этим э, по существу подразумевается. Я думаю, как только мы начнем понимать, что есть человек, есть его достоинство, все, точка. Э, и уже от этого мы начинаем исходить, что этот человек достоин уважения и так далее, мы тогда, возможно, сможем изменить что-то в обществе или уже на уровне государства. Да вось калі гаворым мы пра права чалавека, мы можам звярнуцца да асноўных дакументаў у галіне права чалавека да? і дыскрымінацыя, якая распісваецца па прыкметах і тым ліку і у гэтыя прыкметы заваходзіць сексуальная арыентацыя. Так. Э... Э, я могу сказать что нават э, калі на э, практыцы не замацавана что менавіта па прыкмеце сексуальнай арыентацыі або гендернай ідэнтычнасці дыскрымінацыя забаронена ўсё ж таки у ўсё ж такі чалавек любым павінен карыстацца э, роўнымі правамі незалежна ад ніякай прыкметы то бок э, калі гэта пачынае э, замацоўвацца ў э, дакументах што ось, не толькі раса не толькі нацыянальнасць гендер або штосьці іншае не, не могуць з'яўляцца я думаю прычыны для таго каб э, э, чысці правы былі парушаны але і іншыя у нейкія прыкметы у тым ліку і сексуальная арыентацыя і Ну, тут, так званый открыты пералік тут, да? адкры... Э, тут э, маецца на увазе адкрыты пералік і я хочу э, тут дадаць што часта у шырокая грамадскасць не бачыць як бы дыскрымінацыі у тым у дачыненні да лгбт людзей у, у тых абласцях дзе напрыклад да іх саміх яны б не хацелі быць дыскрымінаваным прывезем прыклад з злачынствамі на глебе нянавісці uh -huh. і, і часта пытаецца чаму вось злачынства на глебе нянавісці гэта таксама прадмет заклапочнасці праваабаронцаў ну хаосьці пабілі там на вуліцы ну у усіх б'юць усіх ну могуць пабіць да, да, да. напрыклад асабліва ў небяспечных раёнах але паглядзім што атрымліваецца то бок чалавек нейкі стаў ахвярай толькі таму што якісьці там хулиган вырашыў што напрыклад ён едзе там яна лесбіянка то бок там Мало того что чалавек стаў ахвярай там сутыкнуўся з гвалтам але потым што робіць чалавек ну ідзе ў міліцыю напрыклад э, каб абараніць свае правы знайшлі там э, агрэсара і яго пакаралі і ў міліцыі э, вельмі часта так здараецца што на ахвяру глядзяць як на ну як на злачынцу То бок а, ну, а, бо, а што ты афішаваў што ён сам вінаваты да? сам вінаваты не трэба было там ісці не трэба было там апранаць такі там шалік або не трэба было там ісці такой паходкай як ты ішоў і ўвогуле пэўна ты там сам расказаў што ты гей таму цябе і пабілі і гэта часта здараецца і тады мы можемм казаць што чалавек ну не мае роўнай абароненасці напрыклад з якім-небудзь іншым чалавекам просто таму што вось ён гомосексуал паў. І э, гэта яўны такі факт э, дыскрымінацыі. І аб гэтым таксама трэба казаць, то бок э, мала таго, што чалавек ахвяра, але і не, не карыстаецца прававой абароненасцю. То есть все павінны быць роўныя перед законам. Так. Як кажа наша канстытуцыя, яна mm -hmm. значыць, што дзяржава павінна абараняць усіх, незалежна таго, хто яны mm -hmm. такія. Мала таго, што павінна абараняць усіх і ўсе маюць роўнае права на абарону. Э, закон. І гэта датычыцца і іншых праяў дыскрымінацыі, такіх як э, трудавая дыскрымінацыя або дыскрымінацыя пры атрыманні тавараў або паслугаў. І ніякія ніякі аргументы аб тым, што э, ось я не прымаю гэтага ладу жыцця ці які-небудзь іншыя не могуць быць э, фактарам таго, што дыскрымінацыя магчыма. Ну вось я якраз такі падумаў пра дзяржаву да? заговорілі пра канстытуцыю і в прынцыпе дзяржавы не толькі наша, але і шмат якія іншыя прайшлі доўгі такі шлях. Калі мы можам сказаць, што гомасексуальнасць была крыміналізавана свой час і в Савецкім саюзе это было досыць доўга і адменена она была толькі там уже пасля распада Савецкаго союза там першыя гады 90-х. А вось як вам як актывісткам Э, правоабарончага руху які абароне абараняе правы лгбт людзей як вам здаецца ці па-першае ці змянілася сітуацыя зараз можа быть все ж таки она змянілася хаця б трошку да лепшага і чаго б мы чакалі ад э, нашай дзяржавы так скажем в абароне вот менавіта правоў гэтай групы беларусі так так безумоўна беларусі но ну, я бы лично не не, не отвечала э, оптимистически на этот вопрос на мой взгляд изменений в конкретно в этой области пока существенных не происходит. Ну и опыт нашей деятельности, нашей организации нам каждый раз подтверждает наши эти вот, э, к сожалению, пессимистические ожидания или видения. Почему э, я прихожу к такому выводу? Во-первых, потому что у нас, э, как у правозащитных активистов этого спектра или как представителей ЛГБТ а, нету никакой защиты или, или прав, а, или признания того же. А, более того, часто мы преднамеренно подвергаемся неким преследованиям, репрессиям, ущемлениям, ну, тут можно згадать выпадок с регистрацией именно Абсолютно, а, да, когда два раза только за попытку регистрации наши активисты были а, а, в разной степени репрессированы. То есть вот эти все факт, вот эти все факты нам, меня приводят к мысли, что улучшений нету, нету диалога с властью, нету ну, ни, никаких признаков того, более того, есть признаки негативного отношения к проблеме или к, вообще к этой социальной группе. Эм, со стороны власти, политиков или там иных э, э, двигателей мысли этого сообщества или этой страны. Эм, ну да. Ну а вы, э, вяртаючыся например, до УПО Е, е, было цікаво назирати, тое офіційна білоруська беларуская ну прынамсі упершыню я такое чуў на міжнародным этой пляцоўцы само слова лгбт і сказала што паводле канстытуцыі у нас все роўныя перед законом і тым ліку лгбт то есть дзяржава гарантуе гэтае права так гэта было э, таксама вельмі цікава і ну прыемна што гэта адбылося так э, упершыню э, гэтаму канешне была у вялікая праца да гэтага нашага нашай арганізацыі мы двойчы ўжо ўдзельнічалі ў універсальным перадычным аглядзе са сваімі альтэрнатыўнымі справаздачамі і прыязджалі і ў Жневу таксама так, справесці пра гэтыя праблемы. Канешне, не магу сказаць, што гэта такі ўжо вялікі крок наперад, але, канешне, тое, што гэта артыкулюецца на такім дзяржаўным узросце, канешне, гэта дасягнення і тут відавочна што дзяржава ўжо не можа размаўляць пра праблему лгбт э, па-за кантэкстам mm -hmm. правоў чалавека то бок яны па прынамсі пачалі размаўляць Ну да, но Да. если вы помните, там реплика была э, характера такого, что э, мы якобы пытаемся вот эти личные какие-то особенности людей вывести на сферу Так, политики. яны адзначылі, што гэта мы лічым, што это прыватная сфера і Мгм. мы э, как бы застаемся на пазіцыях абароны Но- традыцыйных каштоўнасцяў. Ну да, но тем не менее они, э, высказывая такую позицию, на мой взгляд, э, э, в свою очередь подтверждают свой, свой индивидуальный взгляд на этот вопрос. То есть они не преследуют э, универсальные Нет, какие-то безусловно. понятия и взгляды и отношения в адрес ЛГБТ. Они оперируют, на- а, они опираются на свои индивидуальные взгляды, на свои индивидуальные ценности и убеждения, культуру и пытаются ее на политическом уровне, к к сожалению, что мы не можем э, делать, э, ну, как-то укреплять. И это вот обижает. Они нас вот критикуют в том, что делают по сути сами. И это достаточно Ну, а странно. ось е, вертаючися до традиційних коштовностей, мені так здається, що це такий ну, тренд зараз вельми популярний в нашому регіоні постсовєтським. Ми це чуємо скрозь там і в Росії, і у нас, і в інших місцях. І, е, ну, і тренд на те, що універсальність прав чоловіка, вона не універсальна. Є Мгм. так би особливий шлях у всіх там Мгм. свій. Да? Мгм. І це, звісно, впливає на громадськість. Да? В той же час. От як ви лічите, от ці на узровні громадськості білоруської, може бути, нешто зміняється в лепший бок, не в лепший бок. І... Ну, я хочу сказаць что э, гэта ідэя аб культурніцкім моралітарызме яны так, так, так. яны не новыя і э, мне здаецца і гэта не нова у дачыненні да тэмы лгбт гэта было ўвесь час mm -hmm. з пачатку ад самого пачатку вот гэтай універсалізацыі правоў чалавека то бок гэта адносілася там і да права на выказванне меркаванні да іншых грамадскіх палітычных правоў ну як же у нас культурны рэліцывізм наши людзі не не, индиви... не здольны э, э, да індывідуалізму ім больш... ім больш уласцівы калектывізм то бок гэта інтарэсы дзяржавы павінны быць і грамадства павінны быць вышэй чым інтарэсы індывіда то бок гэта не новы дыскурс абсалютна а Што, што датычыцца гэтага традыцыяналізму, гэта якраз такі э, новая з'ява, там што тут э, відавочна, як канструюцца э, гэтая традыцыя, То бок гэта не традыцыя, а тое, што вось мы або хтосьці думае, што з'яўляецца традыцыя, там што, негатыўнае стаўленне да гомасексуалаў бісексуалаў трансгендараў з'явілася не так даўно гісторыя калі мы заглянем у гісторыю то на тэрыторыі ну расійскай імперыі куды на той момант уходзіла Беларусь толькі ў тридцатые гады 19 стагоддзя адбылася крымінналізацыя адносінаў паміж э, дарослымі мужчынамі Да гэтага нічога такого не было толькі у, у войску была забарона mm -hmm. але што датычна грамадзянскіх стасункаў не і калі мы кажам зараз пра тое ці з'яўляецца грамадства талерантна або не я могу сказаць што наше грамадства нічым не адрозніваецца прынамсі там грамадства і ў заходняй Еўропе і в ЗША таму што у і э, там э, моцная пазіцыя кансерватызму і нават э, 30-40 гадоў таму ніхто не думаў про тое што вось таксама лгбт павінны карыстацца ўсёй паўнатой ну, 40 гадоў таму расавай сегрэгацыі еще была так, так яна і потым была але ну не на ну, дальше так, так, так. узроўні але на зроўні практыкі што датычна таго ці змяняецца сітуацыя ў лепшы бок а ну, зараз мы вядзем вялікае даследаванне гісторыі лгбт і руху і супольнасці ў 90-е 2000 гады і далей там 60 60-70-е. І па тых, напрыклад, звестках, што мы атрымалі ад людзей там, сталага больш веку, канешне, сітуацыя змяняецца. То бок у 1994 годзе адбылася дэкрамінналізацыя э, добравольных стасункаў паміж мужчынамі і гэта, канешне, быў вялікі крок наперад на той момант. У 2002 годзе ў Беларусі уступіла ў моц э, міжнародная класіфікацыя хвароба 10 перагляду і гомасексуальнасць і бісексуальнасць больш не лічыцца психіатрычнымі хваробамі і гэта таксама быў вялікі крок наперад канешне не ўсе э, псіхіатры псіхолагі псіхатэрапеўты дагэтуль ведаюць гэта а калі ведаюць то штось там пытаюся з гэтым зрабіць што э, датычна адносінаў грамадства то Э, больш становіцца э, талерантных людзей гэта бачна прынамсі сярод інтэлектуальнай э, эліты сярод журналістаў грамадскіх дзеячаў правабаронцаў і гэтак далей больш становіцца публікацыі і у публічным дыскурсе прынамсі уздымаецца пытанне аб тым што вось ёсць ёсць лгбт людзі ёсць дыскрымінацыя паводле сексуальнай арыентацыі гендернай ідэнтычнасці і мы та, мы гэта видим э, па тых публікацыях якія з'яўляюцца і на на тутбай на нашай ніве на навінах і гэта канешне э, вельмі радуе таму што гэта не толькі ты такі вось э, з по прысмакам якой-небудзь сенсацыі матэрыялу чтобы некалькі гадоў пра прайды пра гей прайды так далее то бок гэта прайшла злачынства на глебе так. нянавісці гэта пра ўмяшальніцтва ў асабістае жыццё гэта пра дыскрымінацыю і іншыя такія ну вельмі трагічныя рэч насамрэч і И я могу сказать, что и э, сама супольность, mm-hmm. люди в супольности больше звертаются по пароншую допомогу. Э, Пронамсі у сферы злачынства на ну, глебе ненавісці. Толькі за гэты год мы зафіксавалі чатыры злачынствы такія. Калі вось э, ахвяры ці самі звярнуліся ці праз сяброў сваіх, ці хтосьці знаёмы там даведаўся і нам э, расказаў то бок э, яшчэ некалькі гадоў таму яны нават э, не паведамлялі праваабаронцам пра гэтыя праблемы. Ну я возможно только маю маленький комментарий добавлю, угу. что мы, э, мы как бы нельзя исключать э, действительность, э, которая э, представлена тем образом, что наше белорусское общество, как и российское, в принципе, и украинское сейчас, находится в активном процессе трансформации, из, переходя из этого советского закрытого э, некого вакуума э, в некое иное э, в некий иной субъект на международном арене. И, да, и плюс, ну да, в России, к примеру, они <laughs> пытаются неким образом предотвратить вот это развитие общественного мнения или общественных взглядов э, своими новыми э, дискриминирующими законами, да. Но, тем не менее, я не думаю, что этот процесс возможно неким образом а, остановить, учитывая современные технологии, доступность э, людей к информации, доступность к знаниям тем же и о тех же правах человека яркий и показательный пример той же Европы, где люди могут полноценно существовать и защищать себя э, вне зависимости от своих там неких признаков и так далее. Это все позволяет нам э, быстрыми тенденциями э, наблюдать все-таки прогресс некий в, в общественном мнении, как уже Наталья говорила, и это и двигатели мыслей, которые постоянно позиционируют некую позицию более-менее позитивную или критическую в адрес ЛГБТ, ну, озвучивают эту тему. И молодые люди тоже. Сменяется поколение. И... То есть в этом плане я, конечно, тоже позитивно смотрю на изменения внутри общества, и, и мне кажется, это просто ну, запретить это как-то, да, можно, и тогда все, это будет происходить как в России сейчас, да, запрещайте, или как в неких других э, э, странах, где гомосексуальность до настоящего момента криминализирована. Но большая часть мира поймет, что это просто не, как бы, не, не тренд гуманизма, не, не тренд цивилизованности, и ну, это что-то странное. Ну што ж, сябры, будзем на гэтым завершаць нашу перадачу. Вялікі дзякуй нашым э, госцям, якія сёння завіталі да нас. І я хацеў бы проста завершыць э, нашу праграму цытаты з дэкларацыі, што ўсе мы роўныя ў сваёй чалавечай годнасці і правах. Да сустрэчы.